Forse mi ha più mangiato, si dovevamo ripetere. Che? Odo. Odo. Oh, dó. Meu bebê. Não, mas vai pelo A Magali. Por que você tá chorando? Olha ah, lá, o Ivan. O Rex o uivou, Mari. É. ou do bebê, ou Todo mundo tá tá chorando. A ah, né? outra ah, tá chorando? Olha. Ou do... Oh, dó. Ah, tá Oh Odore bébé, qu'est-ce que c'est, bébé si Odore Odore Nanine.